Quiere escuchar la voz de todos. Trabajemos, hermanos. Que ella la lucha termine. Si luchemos fielmente hasta el fin. Cristo mismo nos va Dios Vamos a cantar en esta preciosa tarde, hermanos.